નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો વીટી ખેડૂત મિત્રોની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે આજે તારીખ અગિયાર ડિસેમ્બર બે હજાર એકવીસને વાર શનિવાર આજે કપાસના ભાવની સંપૂર્ણ માહિતી મેળવીશું તે પહેલાં જો તમે અમારી ચેનલમાં નવા આવ્યા હોય તો નીચે આપેલ લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો તો ખેડૂત મિત્રો અત્યારે આ અઠવાડિયામાં છેલ્લો દિવસ એટલે કે શનિવાર આ અઠવાડિયામાં કપાસના ભાવ સત્તરસો પચાસથી સત્તરસો એંસી રૂપિયા સુધી સ્થિર જોવા મળી રહ્યો છે માવઠા પછી કપાસના ભાવમાં પચાસથી એંસી રૂપિયાનો વધારો જોવા મળ્યો છે ત્યાર પછી દસથી વીસ ઘટાડો વધારો કપાસના ભાવમાં સ્થિરતા જોવા મળી રહી છે આગામી સમયમાં કપાસના ભાવ વધારો થશે કપાસના ભાવ બે હજાર રૂપિયાની સપાટી ક્રોસ કરે પરંતુ સમય લાગી શકે તો ચાલો જાણી લઈએ ગુજરાતના તમામ માર્કેટયાર્ડના કપાસના ભાવ राजकोट चौद सौ ऐसी सत्तर सौ पचास अमरेली नौ सौ थी सत्तर सौ छियासी सावरकुंडला तेर सौ पंद्रह सत्तर सौ सत्यावी जसदण बार सौ थी सत्तर सौ पिस्तालीस बोटाद नौ सौ सित्तेर थी सत्तर सौ एकतालीस महुआ एक हज़ार बीस थी सत्तर सौ एकसठ गोंडल एक हज़ार एक थी सत्तर सौ सैंतालीस कालावाड़ एक हज़ार थी सत्तर सौ सड़सठ रुपया જામજોધપુર તેરસોથી સત્તરસો એકસઠ ભાવનગર એક હજાર પચાસથી સત્તરસો વીસ જામનગર ચૌદસોથી સત્તરસો પંચાવન બાબરા પંદરસો પચાસથી સત્તરસો પચાસ રૂપિયા જેતપુર બારસો સત્રીસથી સત્તરસો સાઠ વાંકાનેર સાતસોથી સત્તરસો તેત્રીસ મોરબી તેરસોથી સત્તરસો છેતાલીસ હળવદ તેરસોથી સત્તરસો ને બાવીસ રૂપિયા વિસાવદર ચૌદસો એંશીથી સત્તરસો દસ તળાજા નવસો પચાસથી અઢારસો એક બગસરા અગિયારસોથી સત્તરસો સેતાલીસ જુનાગઢ પંદરસો પંચોતેરથી સોળસો ને નેવ ઉપલેટા અગિયારસોથી સત્તરસો સાઠ માણાવદર તેરસો પંચ્યાસીથી સત્તરસો ઓગણસાઠ ધોરાજી અગિયારસો સાસઠથી સત્તરસો છપ્પન વિસ્યા એક હજાર પચાસથી સત્તરસો રૂપિયા ભેંસાળ તેરસોથી સત્તરસો પંચાવન લાલપુર ચૌદસો પાંચથી સત્તરસો બેતાલીસ ધ્રોલ તેરસોથી સત્તરસો ઓગણચાલીસ પાલીતાણા અગિયારસો પાંત્રીસથી સત્તરસો દસ વિરમગામ પંદરસોથી સત્તરસો પંદર ભીલડી સોળસોથી સોળસો એક ઉનાવા એક હજાર એકથી સત્તરસો છવ્વીસ સિંહોરી તેરસો નેવથી સોળસો એંસી ગઢડા બારસો સાઠથી સત્તરસો પાંત્રીસ ઢસા બારસો સિત્તેરથી સત્તરસો ઓગણત્રીસ કપડવાન ચૌદસો પચાસથી પંદરસો ધંધુકા અગિયારસો પંચોતેરથી સત્તરસો ને સાઠ હિંમતનગર પંદરસોથી સોળસો નેવ માણસા બારસોથી સત્તરસો ઓગણત્રીસ કડી પંદરસોથી સત્તરસો એકાવન પાટણ તેરસોથી સત્તરસો ઓગણી થરા પંદરસો સાહીઠથી સોળસો ને સિત્તેર રૂપિયા ધન્યવાદ જો તમને આવા બજાર ભાવના વિડીયો જોવા ગમતા હોય તો નીચે આપેલા લાલ બટનને દબાવીને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો જેથી તમને દરરોજ બજાર ભાવની અપડેટ મળતી રહે આભાર